Nossa, é o Mineiro! que frequenta a escola pública serão duramente atingidos pelo corte covarde. Então, ciências humana é fundamental para o estabelecimento do pensamento crítico. É fundamental para a formação das pessoas independente de ser alguma coisa pró ou contra. Independente de ser história, sociologia, ciências sociais. A importância de estar aqui hoje é mostrar para a população de São Carlos que a gente faz, a gente tem ações que atingem diretamente a sociedade. Então mostrar para eles que a gente não fica só sentado dentro de uma sala de aula pensando e com conhecimento fechado. A Cartilha tem um projeto de levar esse conhecimento para as pessoas. Mas a educação pública tem que ser isso, tem que ser a diversidade, tem que ser o contraditório, tem que ser os movimentos sociais mostrando isso é democracia, educação. Você não faz sem o contraditório, você não faz sem a discussão, você não faz sem Paulo Freire, você não faz sem Maria Montessori, você não faz sem os grandes teóricos. A gente que defende o nosso país, a gente que é nacionalista, a gente Bye. Lord.